E bwana, leo kwenye Get Info ya Stain TV na kusogezea stori zote ambazo zina trendi kupitia mitandao ya kijamii. Rapa kutoka nchini Marekani Lil Uzi amechora tatuu mpya kwenye ulimi, kitu ambacho pengine kimestaajabisha mimi na wewe, pengine hatuwezi, lakini yeye amethubutu tatuu iliyoonyesha msalaba ukiwa umegeuzwa chini juu, lakini pia amechora tatuu nyingine ya kichwani kwenye paji la uso. E bwana, ukimtazama huyu jamaa ana tatuu nyingi sana, nyingine hata unaweza usizielewe, lakini yeye anazielewa na anajua maana yake. Mwili wake mzima una tatuu nyingi sana, lakini ana sehemu ambazo ametoboa kwa mtoto wa kiume kidogo inashangaza. Kwa mfano kama kwenye paji la uso, sehemu ya lipsi ya chini ya mdomo umeona masikio, pua, kwenye hiki kitenganishi cha pua hapa katikati ana eleni pia ambayo inaning'inia. Sasa ana sehemu nyingi ambazo ametoboa, lakini pia ana tatuu nyingi sana, na kubwa zaidi ni hii tatuu ambayo amechola kwenye mdomo, yani chini juu juu chini, inashangaza na ni kitu ambacho kinatisha kidogo. Yeye yeah, ameweza sasa design kama mchizi, anaendelea kuongeza tatuu na hilo ni kubwa ambalo limewashtushwa mashabiki kwa kuona kwamba amewezaje, ila yeye ndo ameweza bwana.